hello everyone welcome to Hindi crypto Marg YouTube channel में आप सभी का स्वागत है आप सभी तो थंबनेल देख लिया होगा आज आपको अभी भी ऐप पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें करते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं तो आप सब बने रहे हमारे साथ वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई अपडेट आने पर आप सभी को उसकी जानकारी मिलती रहे चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस अभी वे ऐप का लिंक मिल जाएगा आपको उस वहाँ पर टिक करना है उसके बाद ऐप को लिंक पे क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा उसके बाद सिंपल सब प्रोसेस है आपको पहला अपना ईमेल डालना पड़ेगा ईमेल डालने के बाद आपको सेंड ओ टी पी पे क्लिक करना पड़ेगा उसके बाद पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक minute send O T P आपके ईमेल बॉक्स में एक ओ टी पी गया होगा वहाँ से ईमेल को कॉपी कर लेंगे हम्म, अभी वे ऐप के थ्रू कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे पेस्ट कर देंगे उसके बाद रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे देखिए आपका रजिस्ट्रेशन हो गया आप डाउनलोड ऐप या फिर ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं दो तरीका है अभी प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है बहुत जल्द आने वाला है तो डाउनलोड ए बी के देख सकते हैं डाउनलोड हो रहा है वेट कीजिए ऐप डाउनलोड हो चुका है इसमें क्लिक करेंगे इंस्टॉल कर लेंगे ऐप को इसको ओपन कर लीजिएगा इंस्टॉल करने के बाद फिर जो ईमेल डाला था वही वाला ईमेल दोबारा डालेंगे फिर सेंड ओ में फिर क्लिक करेंगे फिर आपके ईमेल में फिर एक फिर दोबारा एक ईमेल भेजा जाएगा फिर कॉपी कर लेंगे फिर दोबारा जाएंगे लॉगिन में लॉगिन करना है अब याद रखिएगा डाल दिए लॉगिन कर लिए देख सकते हैं इसमें अब अपना जीपीएस दे सकते हैं ओनली वन टाइम उसके बाद इन्हें फ्री एयर ड्रॉप में क्लिक कर देना है उसके बाद आपको क्लेम बीटीसीएस में आपको पर डे चौबीस घंटे के बाद बीटीसी मिलेगा उसको भी क्लेम कर लेना है और पर राउंड आपको यहाँ पे दिखाएगा इस वाले कॉलम पे आ, आपका शुल पावर दो लाख ऐसे दिखाएगा आपको टीम यहाँ पे दिखाएगा लेवल वन लेवल टू और उसके बाद टूल्स आप ये मैजिक बॉस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इसको एक्सचेंज कर सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं गिफ्ट बॉक्स यूज़ करके आपका हैश पावर इंक्रीज़ कर सकते हैं बस इतना ही प्रोसेस था दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ट्विटर अकाउंट कैसे जोड़ते हैं अभी ऐप में और गिफ्ट बॉक्स कैसे यूज़ करते हैं ये सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर करें